Он старый друг мой. Я его знаю со слов Наваза. Ah, he knows you through Наваза. Yeah. Yeah. Thank you. Наше превосходительство, господин президент, это огромная честь, огромное удовольствие встретиться с вами. И мы привезли вам наилучшее пожелание от народа Пакистана. Я благодарю вас за приглашение посетить вашу страну, Беларусь, и я действительно рад, что вы меня пригласили. И позвольте воспользоваться этой возможностью, чтобы пригласить и вас посетить Пакистан как можно быстрее. И мы полностью поддерживаем вступление Беларуси в организацию, в ШОС. Мы окажем полную поддержку, это действительно большое событие, вы можете на нас рассчитывать. Господин премьер-министр, мне приятно слышать от вас, что мы являемся хорошими друзьями Пакистана. Это действительно так. Более того, какие бы у вас ни были отношения с вашим родным братом, вы должны знать, что это мой хороший друг. Э, с предыдущими руководителями государства Пакистана, встречаясь, я постоянно, не глядя на их убеждения, отношения с Навазом, э, я у них всегда спрашивал о его здоровье, самочувствии, где он находится. И вы знаете, они мне всегда откровенно рассказывали о вашем брате. А о а вас первый раз я услышал именно от него. Поэтому я не мог вас не поздравить. Мы болели, переживали за то, чтобы вы стали премьер-министром, э, потому что уж слишком много было сделано э, в отношениях между Пакистаном и Белоруссией, Э, при Навазе Шариф.